Никому не говори про наш тайник. Если ты продолжишь воровать, однажды тебе отрубят левую руку. Если мы так и будем жить в этих дырявых палатках, все больше семей будут оплакивать своих умерших родных. Если я умру, отдай эти деньги общине. Чего это они? Все эти люди погибнут из-за меня. Вернее, это я их убью. Исчезнет все без исключения. Мама, что бы ты сказала, если не останется ни одного эльдийца? Я видел это в воспоминаниях о будущем. Скорее всего, я спасу этого мальчика. Этот шкет приперся из другой страны и обчищает чужие карманы. Вот мы и решили преподать ему урок. Свали! Вы правы. Я ведь все равно убью этого парнишку. Спасибо вам. Я такой же, как ты, Райнер. Бестолковый придурок. Хотя нет, я хуже. Прости. Рамзи! Халил! На гору! Титаны уже перешли горы! Нас всех сейчас растопчет. Я должен спасти остров Эльди. Халил! Я узнал, что за стенами живут люди. Меня словно жестоко обманул. Я захотел, чтобы от него не осталось и следа. С самого моего рождения эта нависшая над всеми стена раздражала меня. Огненная вода, ледяная земля, песчаная равнина. Те, кто видел их, были самыми свободными людьми на этом свете. Свобода! Я смог увидеть ее своими глазами. Да, Армин? Эрон, не хочешь присесть? А я ведь так и не поблагодарила тебя за то, что ты столько лет разговаривал со мной. Спасибо. И только ваши с Хичи визиты помогли мне пережить этот кошмар. Почему ты вообще туда приходил? Ты мог найти нормальную девушку и выговориться ей. Но я хотел общаться с тобой. Хич вечно меня подкалывала. Не понимаю. Ты просто человек хороший. Поэтому хотел убедить в своей правоте даже врага, верно? И еще кое-что. Я уже говорил, я все-таки терпеть не могу, когда меня называют хорошим человеком. Я убивал даже гражданских, даже детей. Я знал, наступит день, когда мы с Эроном выполним обещания, данные друг другу. В наших мечтах он был совершенно другим. Мне хочется верить, что мир, который мы видели за стенами, еще может удивить нас. Вся надежда на вас уважаемая Адзумабита. Мы во что бы то ни стало поднимем в небо летающий корабль. Взрывчатка мешается! Значит, срежем. Она еще может нам пригодиться. Значит, все умерли? Гул Земли уже поглотил основную половину континента Марли. Проверь лучше снаряжение. Полетай с Райнером по округе, потренируйся. Я ведь говорила, не рассчитывайте на меня. Почему мы должны спасать всех? Человечество все время притесняло нас, Хотя бы последние часы я хочу провести с ним. Я понимаю тебя. Ты и так многим пожертвовала. Армин сядет с нами в летающий корабль и отправится за Эроном. Ну а ты тоже этого хочешь? Я верну его нам, несмотря ни на что. Мне больше ничего не нужно. А куда делся твой шарф? Он у меня. Вам нужно отдыхать! Отдохну, как сыграю в ящик. Мне еще пару долгов нужно вернуть. Нужно заставить ее выдать, куда направляется Эрен. После налета на Ребелию союзники еще месяц будут приходить в себя и собирать силы. А ты войди в контакт с Зиком, заполучи Титана Прародителя и запусти частичный гул Земли. Меня немного беспокоит исследовательская база с дирижаблями. Скорее всего, она... Э. Вторая цель атаки Эрена. Что-то ты чересчур сговорчивая. Да, Зик проиграл. Но все же он был прав. Это была наилучшая судьба для эльдийцев. Да, я с тобой согласна. Все! На корабле больше не осталось бочек! Пусть стоят там! Пожалуйста, позаботьтесь о них. Заприте их в каюте. И не выпускайте, пока летающая лодка не взлетит. Еще где-то час, и будем готовы к вылету! Начинайте проверку снаряжения. Двух пальцев более чем достаточно. Я давно хотел извиниться. Перед тобой и Бертольдом, если бы. Мы тогда вернулись назад. Вряд ли я когда-нибудь смогу искупить вину перед тобой. Я столько раз хотела тебя убить, что давно уже сбилась со счета. Позаботься о Габи и Фальку. Будет сделано. Энни, береги себя! Увидимся! Не хочешь ее остановить? Ты о чем? Она наконец-то думает о себе. Даже если мы остановим гул Земли, эльдийцев ждет незавидная судьба. Вы правы. Но мы не должны сдаться и забыть о последнем приказе фельдмаршала Магата. Объедините силы и исполните свой долг. Вик. Позволь в следующий раз сесть на спину перевозчика и ощутить жар его тела. Нет уж. Меня иногда от тебя передергивает. Все. Можете приступать к заправке. Yeah. <laughs> Он прострелил топливный бак! Живо тащи сварку! Если успеть перекрыть их жестяными листами, где-то за час. Неужели? Гул земли. Он уже здесь. Нет, зачем? Открой! Я должен остаться и задержать их. Ты наш последний козырь, чтобы остановить Эрена. Ими займусь я. А придержи как они. Я в ответе за это. Теперь ты пятнадцатый командир разведотряда. У командира разведотряда есть главная цель. Это правильно оценивать обстановку и не сдаваться. Ты идеально подходишь на эту должность. А, пока, ребятки. Леви теперь твой подчиненный. Пользуйся положением. Ты же понимаешь, Леви? Наконец-то наступила моя очередь. Прошу, не мешай мне. Посвятим наши сердца. Впервые слышу, как ты это говоришь. Как же все-таки титаны прекрасны. Что с лодкой? Она взлетела. Ты справилась с поставленной задачей. Ребята, неужто не мог назначить командиром кого другого? Тяжко тебе пришлось. Расскажешь? Мы дотянем до крепости Салта. Госпожа Ханжи пожертвовала жизнью, чтобы мы взлетели. Я ее не подведу. Даю слово. Что ж, давайте обсудим стратегию. Будь он обычным титаном, тогда тело было бы скрыто в загривке. Но он может перемещаться по всему туловищу, как молотобоец. Мы можем просто уничтожить все тело, как в тот раз, когда ты стер с лица земли порт Ребелио. Это наиболее простой и эффективный способ. В первую очередь я хочу поговорить с Эреном. Но Эрен управляет прародителем только благодаря силе Зика. Может, гул земли остановит свой ход, если мы сначала прикончим его? Так предполагала Ханжи, но доказательств этому нет. Уверен, эта сраная обезьяна прячется в этой груди костей. Зика, прикончу я. Помогите мне. Разумеется. Я начинаю немного понимать ход его мыслей. Эрин хочет, чтобы мы его остановили. С чего ты это взял? А, ну, может, интуиция подсказала. Я тоже заметил противоречие. Эрин может повлиять на всех титанов и эльдийцев, если того захочет. Мы все еще можем свободно использовать силу титанов. Хочешь сказать, что Эрен намеренно развязал нам руки? Словно хотел проверить, что мы с ними будем делать. Представьте, что вы на его месте. Будь это я, то стремился бы отдать силу прародителя кому угодно. А если бы не смог никому, хотел бы, чтобы меня убили. Он что, нас услышал? Теперь наш остров в безопасности! Сейчас еще можно остановиться и заключить договор о ненападении! Острову больше ничто не угрожает! Эрен, я хочу разделить это бремя вместе с тобой. Прошу тебя, вернись к нам. Если остановишься сейчас, отделаешься только взбучкой. Может, уже скажешь что-нибудь? Гул земли не прекратится. Я продолжу идти вперед. Но... Эй! Эрен! Это Эрен в детстве! Нам не нужно конфликтовать. От вас требуется лишь одно — сражаться. Почему ты позвал нас сюда? Чтобы сказать, что нам с вами нечего обсуждать. Попробуйте оборвать мое дыхание. Ведь вы свободны. Что с вами? Моя интуиция не ошиблась. Ну, переговоры провалились с треском. Что дальше, командир? Энни, я Видел сон. Нет, сон Зика. Вернее, воспоминания. Послушайте, ведь женская особь может использовать способность Титана через часть его тела, так? К чему вопрос? <gasps> Значит, я прав. Тогда... Тогда нам и правда удастся. Да, у нас может получиться. Заткнитесь, мелкие. Лучше идите угля потаскайте. Ты сказал, что видел воспоминания Зика? Похоже, у него пробудились способности звероподобного Титана. Чаще всего я вижу воспоминания в котором лечу высоко над облаками. И думаю, что я тоже так могу. И я чувствую это. Чехнутый ильдиец. За языком следи, Марлиец. Если не выгорит с дирижаблем, твоя семья тоже погибнет от гула земли. Мне плевать, что шансы на успех ничтожны. Я обязан выжить и сдержать слово. Да ладно. Дирижабли! Что за дым такой? Они догнали нас. Пусто! Ни одного не осталось! Все кончено. Те дирижабли направляются к Титанам! Бомбардировка! Они обрушат на Титанов возмездие с небес! Обращаюсь к эскадрилье дирижаблей и всем солдатам в этой крепости. Мы упивались ненавистью, лелеяли ее, верили, что в ней наше спасение. Эта ненависть вернулась к нам сторицей, родив чудовище, что хочет покарать. Если мы выживем, мы больше никогда не совершим этой ошибки. Давайте покончим со всеми страхами. Атакующий зашевелился! Начать бомбардировку! Слишком высоко! Кучность низкая! дирижаблей уничтожена. Думаю, Энни и Райнер выжили и сейчас на Парадизе. Что это? Черт! Готовьтесь прыгать, как высажу вас! Пойду на посадку! Так что у вас будет лишь один шанс, ясно? Анин Капон! А вот и ты, сраная зверюка. Цель атаки – звероподобный титан! Сейчас! Эрен! Бронированный титан? И Титан-перевозчик? Неужели солдаты Парадиза хотят остановить гул Земли? Позволь задать тебе еще один вопрос. Ты правда считаешь себя свободным? Ответишь мне, когда я вытащу тебя оттуда.